and welcome to Vlogmas Day 12! <laughs> okay guys, it's already 6.50pm at sobrang late na ang Vlogmas na to. This time, I wanna show you this gift that we got from our friend. <laughs> so, ang sabi niya sa amin, ito daw ang kanyang wedding gift. Ang hirap! Kala na pinignan mo lang ako? Mm -mm. Yun na! Bye-bye! Oh. So ito guys, galing to sa kaibigan namin si Marty. Ginamitan niya ito ng the film na camera. Yan mo, kasi ikaw gusto ko makita mag-react. Wow! Oh, ang ganda! Ay, grabe, ang ganda. Astig! Ang oh, astig. Wait nga, patingin. Oh, astig. Maganda. Ah, ganda. Thank you very much, Marty. Thank you, Marty. Thank you, Marty. ang ganda talaga. So, ayan guys, ang gift sa amin ni Marty, ang aming friend, ang friend ni Joseph, na naging friend ko na rin. <laughs> Thank you very much, Marty. See you later, alligator! Hi guys, uh, ito, nagkiram kami ngayon <laughs> kasi kahit pa paano may natira pa naman sa amin. <laughs> Ito yung binili namin. so, <laughs> supposed to be bibili lang kami ng pangregalo pero bumili kami ng gift namin sa sarili namin. Bumili kami ng laptop na bago dahil nakainis yung isa namin laptop. laptop na okay okay siya ngayon. <laughs> Oo, kasi masaya kami sa purchase na to. so dahil hindi ano na kami mag-gift sa isa't isa, yes. ito na yung gift bibili na lang kami ngayon ng gift namin para sa mga Christmas party. Saka? Masaya, masaya. <laughs> Bakit? Parang, guys, alam niyo bumili siya ng laptop para makapag-edit lang ngayon. Yun lang talaga. ano na, nakakainis yung laptop natin? Tsaka may problema kasi yung laptop namin dati. Hindi maganda yung nilalabas yung kulay. Pag nag-edit ka or nag I agree. print ka ng photo, ibang-iba yung lumalabas sa print <laughs> printout. Hindi ako ng gift ko para sa office. Hindi ko alam. Basta siguro, basta itong mga chocolates, bibili ako dito ng pang-gift. Pero paano kung matanda yung nabunot ko? Hindi enjoy pa rin. Ibibigay niya lang. Yun ang pinaka-safe, ano? Eh paano kung ano balak mo palang ibang bilhin? Oo, oh, yun kasi mahirap pag wala kang binunot. Um, ang ano kasi sa office namin, basta hindi kami nagbunutan in short. Hindi namin kilala kung sinong munita-munita namin. So yun yung mahirap kasi hindi mo alam kung anong gift ang gusto mo, ang pwede mo maibigay. So, food na lang. <laughs> Three hundred. 149 each to eh. So, pwede na ba yun? Worth 500. Usually kasi binibigyan ko ng sense yung regalo ko pero kulang na ng oras at saka hindi ko kasi talaga alam kung sino makaka-receive nito. Yan ang pinaka-safe. Ito ang pinaka-safe na kaya kong mabili sa'yo. Sana mag-enjoy ka sa Cadbury and Kisses. Sana ako nabunot mo. <laughs> Sana ako nabunot mo. Talaga may ligaw sa chocolate. Eh, sana, sana guys, bigyan niya ako ng chocolate ng patago. Guys, ito na yung mga freebies na pinamili na, nang binili naming laptop. Nahin namin yung 64 gig na USB. USB. Here. Tadan. Cooling pad. <laughs> Yeah. Tada. Oh, ganito-ganito oh, yung dati. Sira agad. <laughs> Okay, hindi to mat- hindi to sturdy actually. Hindi siya matibay. Hindi siya na. IBM. Mm. Kaya hindi rin ako naniniwala sa, lahat. sa mga freebies. anyway. Yung bag. locked up bag. Yep. Kaya pa na Whoops! <laughs> ito talaga. Ito talaga mag-enjoy ako dito guys. Tadaan! Hindi, ang ganda nito, Wips ah. Ah, hindi ko napakakailangan baka pa ganito. Yeah, hindi naman. So, doon na tayo sa, ano, sa main course. Main course. Guys, actually kanina, sa ganda nitong laptop na to, pinicturean nila ako para i-post sa Facebook. Seryoso? Na Facebook ba yon? Tingin ko kasi nagawa na kita ng ganun. Sana Nitro 5! Ito talaga yung request ng asawa ko eh. Laptop siya yung talaga nagano sa akin na kailangan natin ng laptop. So ayan, binili namin. Yung asawa ko magbubukas. Ano ako? Magbubukas? Baka malaglag. <laughs> Paano ba to? Siya nagano sa akin yun guys. Bipsy kailangan ko ng laptop. Siyempre, love ko yan eh. Go agad ako. Game! Kinikilig ako. Sorry. Ano yan? Power adapter. Laki ng power adapter niya guys kasi medyo malakas to sa kuryente. The main course. Kinikilig ako. Okay, and then... Here is the laptop. Hindi ko alam kung anong kapasidad nito, but then... <laughs> So that's it guys. Thank you very much for watching. That's our Vlogmas Day 12. Thank you very much for all the blessings, Lord. And well, see you tomorrow. Bye!